こちらです。お前の心を今日も泣かせた天使たちが試している俺の愛が光るガラスか 灰まみれのダイヤモンドなのか夕日がいつから答えをあぶり出すだろう今はラビニューお前を愛すことが 生きること輝くことずっとラビニューいてついたロンリネス口づけて 溶かしながら